welcome back to our SBC training र सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु त्यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स पनि दिन चाहन्छु किनभने तपाईँको विश्वासले तपाईँले जुन विश्वास हाम्रो टिमलाई दिनुभएको छ जुन विश्वास सम्पूर्ण हाम्रो यो प्लेटफर्मलाई दिनुभएको छ साँच्चै नै फर्दर स्टेप्समा पनि यसरी नै तपाईँले ट्रस्ट वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्रस्टको साथ विभिन्न इन्स्ट्रक्टरहरूले जुन स्टेप्सहरू जुन गाइडेन्सहरू तपाईँहरूलाई दिँदै जानुहुन्छ त्यसलाई तपाईँहरूले फलो गर्दै जानुहोला राइट र तपाईँको अनसक्सेस भन्ने यसमा तपाईँको हुँदै हुन्न तपाईँ वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट डेफिनेटली कुनै न कुनै सेक्टरमा चाहिँ तपाईँ सक्सेस मिल्छ मिल्छ राइट त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईँले एस कृषिमा गर्ने के राइट सबभन्दा फर्स्टमा गर्ने के हो राइट यो नर्मल्ली पब्लिक क्वेसन्स पनि आइराखेको हुन्छ त्यो सँगसँगै तपाईँ अझै इन्भल्भ भइसके पछाडि पनि तपाईँलाई क्वेसन्स आउन सक्छ अब गर्ने के त नेक्स्ट स्टेप कसरी बढ्ने राइट अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको एसबिसी एज एन एफिलिएट तपाईँ भइसके पछाडि तपाईँले इन्कम कसरी जेनेरेट गर्ने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेसन्स तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो दुईवटा क्वेसन्सको चाहिँ यो सिरिजमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ फुल्ली तपाईँहरूलाई चाहिँ बताउनेछु राइट क्लारिफाई गर्नेछु तपाईँहरूले कम्प्लिटली यसलाई हेर्नुहोला मनन गर्नुहोला र यसमाथि नै तपाईँले चाहिँ फर्दर फ्युचरमा चाहिँ काम गर्नुहोला राइट सो त्यो कारणले गर्दा डाइरेक्टली म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छु सो तपाईँको चाहिँ मैले अघि तपाईँहरूलाई दुईवटा क्वेसन्स गरेको थिएँ what you must do in SBC right right so SBC प्लेटफर्ममा जोइन भइसके पछाडि के गर्ने एक्ज्याक्टली के गर्ने र कसरी इन्कम जेनेरेट गर्ने सेकेन्डमा how many types of income giving by the SBC for living होइन तपाईँको आफ्नो सर्भाइभलको लागि चाहिँ एसबिसीले चाहिँ कस्तो टाइप्सको चाहिँ इन्कमहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिइराखेको छ त्यो कुरा हामी यो स्टेप्समा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ क्लियरली चाहिँ बुझ्छौँ भन्ने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु राइट सो नम्बर वान भनेको तपाईँले के गर्ने त राइट एसबिसीमा तपाईँ कुनै पनि प्लेटफर्म कहीँ पनि तपाईँ चाहिँ इन्भल्भ भइसके पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि जहाँ पनि नम्बर वान कुरा के हो रहन्छ भन्दाखेरि you have to learn you have to gain the knowledge you have to acquire the knowledge so त्यो कारणले गर्दा नम्बर वान नम्बर वान कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्वायर नलेज नै गर्ने हो राइट हामी दस वर्ष बिस वर्ष किन स्कुल कलेज युनिभर्सिटी जान्छौँ because we want to acquire knowledge we want to gain knowledge so तपाईँ पनि एउटा चाहिँ यो स्किल बेस्ड प्रोग्राममा स्किल बेस्ड ट्रेनिङमा इन्भल्भ भइसके पछाडि के गर्ने हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नलेज नै एक्वायर गर्ने हो राइट सो हामीसँग विभिन्न किसिमको चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू तपाईँलाई थाहा छ आइसकेको छ नि राइट हामीसँग विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ्सहरू जस्ट लाइक हामीसँग तपाईँको digital marketing affiliate marketing right blogging तपाईँको चाहिँ funnel LinkedIn training stock marketing training YouTube Facebook marketing Instagram Google training content marketing training Photoshop training तपाईँको चाहिँ video editing training sales training तपाईँको public speaking training direct selling training earning र माइनिङ एप्सको रिलेट ट्रेनिङ लगायतको विभिन्न ट्रेनिङहरू हामीसँग चाहिँ every day every weekend every month तपाईँको चाहिँ इन्क्रिज एसबिसीमा हुँदै गइरहेको छ सो यो ट्रेनिङहरू तपाईँले लर्न गर्ने हो राइट डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँ मनपर्छ भने डाइरेक्ट सेलिङ लर्न गर्ने हो तपाईँ तपाईँ चाहिँ भिडियो एडिटिङ मनपर्छ भने भिडियो एडिटिङ किसिम तपाईँले लर्न गर्ने हो तपाईँले विभिन्न अर्निङ माइनिङ एप्सहरूको विषयमा तपाईँ चाहनुहुन्छ भने त्यो किसिमको कुराहरू तपाईँले सिक्ने हो बिजनेस तपाईँ एन्टरप्रेन्यर बिजनेस सिक्न चाहनुहुन्छ भने बिजनेसको कुराहरू तपाईँले सिक्ने हो पब्लिक स्पिकिङ एङ्करिङ तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने anchor anchoring training public speaking training तपाईँले सिक्ने हो as a closer sales professor तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सेल्स ट्रेनिङ सिक्ने वेब डिजाइनर चाहनुहुन्छ भने तपाईँले वर्ड प्रेस वेब डिजाइनसँग रिलेटेड ट्रेनिङ सिक्ने तपाईँ भिडियो एडिटिङको लागि एडिटिङ ट्रेनिङ त्यो सँगसँगै तपाईँले ग्राफिक्स डिजाइन तपाईँले कन्टेन्ट मार्केटरको रूपमा कन्टेन्ट मार्केटिङ ट्रेनिङ डिजिटल मार्केटिङको रूपमा चाहिँ डिजिटल मार्केटरको रूपमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू तपाईँको चाहिँ Facebook YouTube LinkedIn Instagram लगायतको ट्रेनिङहरू तपाईँले सिक्ने र तपाईँ ब्लग डिजाइनरको रूपमा चाहनुहुन्छ भने blog design as an affiliate तपाईँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ ट्रेनिङ तपाईँले गर्ने हो राइट सो तपाईँले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ जुन फिल्डमा तपाईँ एसबिसीमा छिरिसके पछाडि तपाईँले यो विभिन्न विभिन्न किसिमको स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू विभिन्न ट्रेनिङहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँले लर्न गर्ने हो यो विषयमा तपाईँले चाहिँ नलेज एक्वायर गर्ने हो राइट सो नम्बर वान सेकेन्डमा अब तपाईँले जब तपाईँ चाहिँ लर्निङ गरिसक्नुहुन्छ अब तपाईँको सेकेन्ड प्रोसेस आउँछ कि अर्निङ राइट अब तपाईँ जब सिक्नुहुन्छ तपाईँ जब एक्वायर नलेज गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ इन्कम पैसा कमाउनका लागि चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ त पर्फेक्ट हुनुहुन्छ सो अब म तपाईँलाई यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु एसबिसीबाट कसरी चाहिँ एज अ एसबिसी एफिलिएट साइमोन जोनको premium version silver version gold version diamond भर्जनको कुनै पनि एउटा भर्जनबाट इन्भल्भ भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ अब चाहिँ इन्कम गेन गर्ने कति टाइपको चाहिँ इन्कम हुन्छ त्यो विषयमा कति टाइपको एसबिसीले चाहिँ इन्कम तपाईँलाई दिन्छ त्यो विषयमा म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु इन्कम टाइप नम्बर वान के छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एसबिसी भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ SBC as a self business consultant or affiliate अथवा चाहिँ सेल्स एज अ सेल्स क्लोजरको रूपमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ as a affiliate marketer as a closer as a कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि तपाईँको चाहिँ स्पेसियल्ली हामी डिजिटल प्रडक्टमाथि चाहिँ कन्सल्टेन्ट एज अ कन्सल्ट गर्छौँ राइट तपाईँले कन्सल्ट गर्नुहुन्छ डिजिटल प्रडक्टमाथि हामी तपाईँलाई चाहिँ टु टाइप्सको डिजिटल प्रडक्टहरू दिन्छौँ लो टिकेट प्रडक्ट्सहरू जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइभ हन्ड्रेडदेखि फिफ्टिन थाउजन्ड वरिपरिको प्रडक्ट्सहरू हुन्छन् राइट जहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त SPC self business cons self कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ सेल्स क्लोजरको रूपमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुहुन्छ नर्मल्ली विभिन्न इन्स्ट्रक्टरहरूले विभिन्न इन्स्ट्रक्टरहरूले तपाईँलाई चाहिँ थर्टी थर्टी पर्सेन्टदेखि सेभेन्टी पर्सेन्टसम्म तपाईँलाई कमिसन दिन्छ जस्तो तपाईँले यो डिजिटल मार्केटिङको कोर्स प्रमोट गर्नुहुन्छ तपाईँले कति कमिसन जेनेरेट गर्नुहुन्छ तपाईँले नर्मल्ली पनि फिफ्टीदेखि सेभेन्टी पर्सेन्टको तपाईँले चाहिँ कमिसन गेन गर्नुहुन्छ तपाईँले ब्लगको ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले अराउन्ड तपाईँको चाहिँ फोर्टी फाइभदेखि सेभेन्टी पर्सेन्टको चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ मार्जिन अथवा चाहिँ प्रफिट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ कमिसन तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले स्टक मार्केट ट्रेनिङ प्रमोट गर्नुहुन्छ तपाईँले नर्मल्ली मिनिमम फिफ्टी पर्सेन्ट भन्दा माथि नै तपाईँले चाहिँ कमिसन गेन गर्नुहुन्छ तपाईँले युट्युब प्रमोट गर्नुहुन्छ थर्टी फाइभ पर्सेन्ट एबभ तपाईँले चाहिँ कमिसन जेनेरेट गर्नुहुन्छ यस्तै विभिन्न लो टिकट प्रडक्टहरू तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ राइट सेल्स ट्रेनिङहरू तपाईँको चाहिँ वे वेबसाइट डिजाइनसँग रिलेट ट्रेनिङहरू तपाईँले चाहिँ फोटोसप यो तपाईँको चाहिँ ग्राफिक डिजाइनसँग रिलेट ट्रेनिङहरू तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पब्लिक स्पिकिङसँग रिलेट बिजनेस ट्रेनिङहरू डाइरेक्ट सेलिङ ट्रेनिङहरू तपाईँले एडिटिङ ट्रेनिङहरू तपाईँले प्रमोट गर्नुहुन्छ जहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ लो टिकटको प्रडक्ट हो जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ थर्टीदेखि सेभेन्टी पर्सेन्टको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ कमिसन अथवा मार्जिन प्रफिट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ राइट सो लो टिकटको प्रडक्ट यो छ भने अर्को छ तपाईँको चाहिँ हाई टिकट प्रडक्ट जहाँ चाहिँ हाई टिकट प्रडक्टमा चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ ninety percent to one hundred पर्सेन्टको चाहिँ कमिसन अथवा चाहिँ मार्जिन तपाईँलाई चाहिँ हामी चाहिँ एभाइलेबल गराउँछौँ राइट हाई मार्जिन एभाइलेबल गर्छौँ अब हाई टिकटमा चाहिँ तपाईँको एसबिसीभित्र चाहिँ के के छ त त्यो पनि तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ हाई टिकटमा हाम्रो भनेको चाहिँ तपाईँ जब यो प्याकेजेसमा तपाईँ जानुहुन्छ तपाईँको चाहिँ हामीसँग चाहिँ premium version silver version gold version diamond version गरेर चाहिँ चारवटा लेभलको प्याकेजहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँले जुनै पनि प्याकेजलाई तपाईँले प्रमोट गर्नुहुन्छ तपाईँले सेल्स गर्नुहुन्छ एज अ कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने नाइन्टीदेखि नाइन्टी फाइभ वान हन्ड्रेड पर्सेन्टसम्मको चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ मार्जिन अथवा चाहिँ प्रफिट प्रफिट अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमिसन यहाँबाट चाहिँ तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ so high ticket digital product तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट चाहिँ हाई प्रफिट तपाईँले चाहिँ रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ so income type number one यहाँ यसरी तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले लेट सपोज इक्जाम्पलले तपाईँको चाहिँ diamond version one lakh twenty six थाउजन्डको तपाईँले चाहिँ को कोर्स चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेल्स गर्नुभयो क्लोज गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ ओन्ली फाइभ फाइभ पिपुल मात्र पाँचजनालाई तपाईँले पर मन्थ क्लोज गर्नुभयो भने तपाईँको नेट प्रफिट कति बस्छ त normally one lakh seven thousand तपाईँलाई नेट प्रफिट दिन्छ राइट नेट प्रफिट तपाईँलाई वान लाख सेभेन थाउजन्ड दिन्छ भने five into one lakh seven thousand five हन्ड्रेडको चाहिँ तपाईँको कति नेट प्रफिट भयो त तपाईँको चाहिँ five lakh thirty seven thousand five hundred तपाईँको चाहिँ नेट प्रफिट यहाँ रहन्छ so number one number one तपाईँले यसरी चाहिँ हाई टिकट यो हाई टिकट भयो लो टिकटमा एभरेज तपाईँले गर्न सक् सक्नुहुन्छ राइट सो हाई टिकटमा यसरी पाँचवटा मात्र तपाईँले चाहिँ सेल्स गर्नुभयो अथवा चाहिँ तपाईँले एफिलिएट गर्नुभयो एज अ कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ कन्सल्ट गर्नुभयो विभिन्न बिजनेस हाउसेसहरूलाई जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई तपाईँले कन्सल्ट गर्नुभयो भने यो प्रफिट यो इन्कम तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ फ्रिडम लाइफ स्टाइल तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै लोकेसनबाट जुनसुकै टाइममा जुनसुकै एज जुनसुकै तपाईँको चाहिँ कलर कास्ट नो म्याटर तपाईँले यो काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ इन्कम नम्बर टू टाइप्समा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ do the projects what you learn from the courses right तपाईँले माथिको जुन कोर्सेसहरू तपाईँले चाहिँ यहाँ सिक्नुहुन्छ नि राइट यो विभिन्न कोर्सेसहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै तपाईँहरूलाई सेयर गरिसकेँ तपाईँको यो विभिन्न कोर्सेसहरू दर्जनौँ कोर्सेसहरू सयौँ कोर्सेसहरू हामी एसबिसीमा अब इन्भल्भ गराउँदैछौँ राइट यो कोर्सेसहरू सिकिसके पछाडि यहाँबाट विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ right do the projects right जे तपाईँले सिक्नुहुन्छ माथिको कोर्सबाट त्यही प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स तपाईँले गर्नुहोस् जस्ट लाइक तपाईँले चाहिँ ब्लगिङ कोर्स गर्नुहुन्छ तपाईँले ब्लग डिजाइन गर्नुहोस् राइट ब्लग डिजाइन गरेर तपाईँले चाहिँ टु थाउजन्डदेखि फिफ्टिन थाउजन्डसम्म चाहिँ पर ब्लग तपाईँले चाहिँ डिजाइन गरे बापत तपाईँले चाहिँ चार्ज लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ क्यापेसिटी अनुसार बेसिक हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ प्रिमियम अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडभान्स कुनमा हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको तपाईँले चार्ज लाउनुहोस् सुरु सुरुमा तपाईँले चाहिँ फ्रीमा पनि केही प्रोजेक्ट्सहरू गर्नुहोस् राइट आफ्नो पोर्टफोलियो बिल्ड गर्नका लागि तपाईँले त्यो लेभलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ वेब डिजाइन गर्नुहोस् नर्मली फाइभ थाउजन्डदेखि तपाईँले थर्टी थाउजन्डसम्मको चार्ज लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले ग्राफिक्स डिजाइन तपाईँले गर्नुहोस् तपाईँले वान वान हन्ड्रेडदेखि वान थाउजन्डसम्मको तपाईँले चार्ज लिन सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको चाहिँ साइमोन जोन डट कममा तपाईँको यो एसबिसी जुन चाहिँ तपाईँ इन्भल्भ भइसके पछाडि यो ट्रेनिङहरू तपाईँको प्याकेज अनुसार एभाइलेबल हुन्छ राइट यो प्याकेज जुन प्याकेज तपाईँको प्याकेज अनुसार जुन एभाइलेबल छ त्यही सब्जेक्टमाथि तपाईँले चाहिँ प्रोजेक्ट गर्नुहोस् ब्लगिङ सिक्नुहोस् ब्लगिङको डिजाइन गरिदिनुहोस् तपाईँले विभिन्न स्टार्टअप एन्टरप्रेन्यर विभिन्न स्मल हाउसेस बिजनेस हाउसेसहरूमा देन आफ्टर तपाईँले अन्य सेक्टरमा जस्तो वेब वर्ड प्रेस वेब डिजाइनको चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ लिनुहुन्छ वर्ड प्रेस वेब डिजाइनको चाहिँ वेब डिजाइन गरिदिनुहोस् तपाईँको आफ्नो स्किल्स अनुसार सुरु सुरुमा तपाईँले सानो सानो अमाउन्टमा तपाईँले चार्ज लिनुहोस् पोर्टफोलियो बिल्ड गर्नुहोस् हाइली तपाईँले चाहिँ देन आफ्टर आफ्नो चार्जलाई पनि इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ अन्य थुप्रै यस्ता सेक्टरहरू जुन चाहिँ तपाईँले ग्राफिक्स डिजाइन ट्रेनिङ सिक्नुहुन्छ ग्राफिक डिजाइनरको रूपमा काम गर्नुहोस् तपाईँ युट्युब ट्रेनिङ सिक्नुहुन्छ एज अ युट्युबरको रूपमा तपाईँ काम गर्नुहोस् पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ तपाईँ सिक्नुहुन्छ एज अ एङ्करको रूपमा तपाईँले काम गर्नुहोस् राइट एज अ एङ्कर यो पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ अझै युट्युब गर्नेहरूको साथीहरूको लागि पनि अझ चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हुन्छ तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ ट्रेनिङ तपाईँले सिक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ यो विभिन्न कोर्स तपाईँले चाहिँ जुन डिजिटल मार्केटिङभित्र पढ्ने एसियो तपाईँको चाहिँ Facebook marketing YouTube marketing LinkedIn marketing तपाईँले यो विभिन्न डिजिटल मार्केटिङहरू तपाईँले गरिदिनुहोस् राइट सो त्यही अनुसार तपाईँको स्किल्स अनुसार यो प्रोजेक्ट गरे अनुसार तपाईँले चाहिँ चार्ज लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुहोस् right boom the digital market marketing network network मार्केटिङको concept boom the digital network मार्केटिङको कन्सेप्टलाई लिएर तपाईँले चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ डिजि तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुहोस् राइट तपाईँले यो सेक्टरमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो एडिटरको रूपमा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ पर मन्थ तपाईँले टु हन्ड्रेडदेखि टेन थाउजन्डसम्मको चाहिँ पर भिडियो तपाईँको स्किल्स अनुसार चार्ज लिन सक्नुहुन्छ देन आफ्टर यसरी विभिन्न सब्जेक्टमा विभिन्न स्किल्स तपाईँको चाहिँ सफ्ट स्किल्सहरू तपाईँलाई एसबिसीले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ तपाईँको प्याकेज अनुसार राइट सो अब त्यही रिलेट तपाईँले प्रोजेक्ट्सहरू गरेर तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ एभरेजमा तपाईँले दुई हजार एभरेजमा पर प्रोजेक्ट तपाईँले दुई हजार मात्र क्लाइन्टलाई चार्ज गर्नुभयो भने पनि तपाईँले थर्टी क्लाइन्टलाई चार्ज गर्दाखेरि पर मन्थ तपाईँको चाहिँ सिक्सटी थाउजन्ड प्लस तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ सो प्रोजेक्ट्स वाइज तपाईँ प्रोजेक्ट्स वाइज अगाडि बढ्नुहोस् राइट अब थर्ड इन्कम टाइपमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्ने एसबिसीमा एसबिसीले तपाईँलाई थर्ड टाइपको इन्कम दिँदैछ त्यो त्यो के हो त भन्दाखेरि teach the people what you learn from what you learn exactly from SBC right एसबिसीबाट जुन कुरा तपाईँले सिक्नुभएको छ त्यही कुरा तपाईँले अरूलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यही कुरा अरूको अरूलाई पनि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ राइट तपाईँले यो विभिन्न ट्रेनिङ लिनुहुन्छ राइट यो सब सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू तपाईँको personality development branding marketing sales तपाईँको चाहिँ social media marketing digital marketing right यो कुराहरू तपाईँले सिकिसके पछाडि तपाईँले सेम थिङ एज अ इन्स्ट्रक्टरको रूपमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त काम गर्न सक्नुहुन्छ एज अ तपाईँ चाहिँ के त भन्दाखेरि कन्सल्टेन्ट कोचको रूपमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्ट्रक्टर बनिसके पछाडि के के फाइदा छ त एसबिसीमा तपाईँहरूलाई एक दिन म सेयर गर्ने नै छु धेरै नै हामीले चाहिँ एसबिसीमा इन्स्ट्रक्ट डक्टर बन्नेलाई धेरैभन्दा धेरै हामीले फेसिलिटिजहरू चाहिँ अभाइलेबल गराउँदैछौँ जुन कुरा म नेक्स्ट नेक्स्ट सेसनमा नेक्स्ट सिरिजमा म तपाईँलाई सेयर गर्छु सो म यति यहाँ भन्न चाहन्छु तपाईँले चाहिँ एज अ इन्स्ट्रक्टरको रूपमा तपाईँले काम गरिसके पछाडि पनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ थर्ड टाइपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्कम हो चाहिँ एसबिसीमा right so what page web design सिक्नुहुन्छ सिकाउनुहोस् ब्लगिङ सिक्नुहुन्छ सिकाउनुहोस् फनल सिक्नुहुन्छ सिकाउनुहोस् फेसबुक मार्केटिङ सिक्नुहुन्छ सिकाउनुहोस् डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुहुन्छ सिकाउनुहोस् राइट सो तपाईँले युट्युबिङ सिक्नुहोस् सिकाउनुहोस् ग्राफिक डिजाइन सिक्नुहोस् सिकाउनुहोस् भिडियो एडिटिङ सिक्नु सिक्नुहोस् सिकाउनुहोस् राइट स्टक मार्केट सिक सिक्नुहुन्छ सिकाउनुहोस् राइट यो हिसाबले यो हिसाबले सुरु सुरुमा तपाईँले लिरल अमाउन्ट अफ चार्जेस लिन सक्नुहुन्छ right five hundred one thousand two थाउजन्डको चाहिँ एउटा मिनिमम चार्जेस तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ जब तपाईँ एउटा चाहिँ फाइभ फाइभ इयर वान मन्थदेखि तपाईँको चाहिँ फाइभ मन्थ एउटा चाहिँ एभरेजमा आउँछ five month six month one year two year तपाईँ चाहिँ जब चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफू सिक्दै जानुहुन्छ एउटा चाहिँ म्याच्युरिटी लेभलमा पुग्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चार्जेसलाई नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ सेम लाइक तपाईँले प्रोजेक्टमा पनि त्यही नै हो सुरु सुरुमा वान टु फाइभ मन्थ तपाईँले चाहिँ एकदमै मिनिमम चार्जमा काम गर्ने देन आफ्टर जब तपाईँ चाहिँ one year two year five year तपाईँ पुगिसके पछाडि तपाईँले सेकेन्ड टाइपको जुन चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू गर्दा पनि तपाईँले हाई चार्ज आफ्नो स्किल्स अनुसार तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ सेम थिङ तपाईँले कोचिङमा त्यही कुरा तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सुरु सुरुमा मिनिमम चार्जमा तपाईँले चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् देन आफ्टर एभरेजमा पनि तपाईँले चाहिँ पर मन्थ सुरु सुरुमा टु थ्री फाइभ मन्थ्स तपाईँले जब एसबिसी सिकिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ वान थाउजन्ड मात्र चार्ज गर्नुभयो राइट पर क्लाइन्ट कोचिङ कन्सल्टिङको लागि भने तपाईँले थर्टी थाउजन्ड पर मन्थ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ थर्टी थाउजन्ड थर्टी थाउजन्ड तिसजनालाई तपाईँले कोचिङ मेन्टरिङ गर्नुभयो भने थर्टी थाउजन्ड प्लस तपाईँले डेफिनेटली इन्कम एभरेजमा तपाईँले गर्न सक्नु सक्नुहुन्छ right so income number four तपाईँले चाहिँ एसबिसीबाट गर्न सक्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले छुट्टै एसबिसीमा एउटा च्याप्टर हालिदिएका छौँ त्यो च्याप्टर के छ त भन्दाखेरि अर्निङ एप्स अर माइनिङ एप्सको विषयमा हामी सेयर गर्दैछौँ केही सिरिजहरू हामी लन्च गरेका छौँ हामी थुप्रै सिरिजहरू यो विषयमा हामी ल्याउँदैछौँ तपाईँले यो टाइप्सको सानो सानो तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट गर्न सक्ने प्रोजेक्ट्सहरू तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले चाहिँ अहिले विशेष गरेर यो क्रिप्टो एनएफटी लगायतको विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरू मोबाइलबाटै माइनिङ गर्ने प्रोजेक्ट्सहरू आइराखेको छ त्यो कुराहरू भविष्यको लागि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई पिआई माइनिङ तपाईँले Eagle mining right Legion mining यो लगायतको विभिन्न तपाईँलाई माइनिङ एप्सहरूको विषयमा म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु हामी तपाईँलाई सेयर गर्छौँ राइट सो यो रिलेट तपाईँले गरेर फ्युचरमा यसको भ्याल्यु आइसके पछाडि समसर सर्टेन तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली सोसियल गुड्स होइन र यो फ्युचरको लागि हो भने अन् अन्य तपाईँको चाहिँ तत्काललाई पनि गर्न सकिने एप्सहरू छन् राइट गेमिङ एप्सहरू छन् जस्ट लाइक एक्सी यो लगायतका थुप्रै एप्सहरू छन् जहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ जस्ट तपाईँलाई गे गेम मनपर्छ भने गेमिङ रिलेट गेम खेलेर तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ युजर बेस एफिलिएट तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक तपाईँले चाहिँ domain domain domain affiliate hosting affiliate right विभिन्न पेमेन्ट गेटवेहरूले पनि तपाईँको चाहिँ एफिलिएट प्रोग्रामहरू लन्च गरिराखेका छन् यी सेवा खल्ती तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली पर एफिलिएट तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी रुपिसदेखि वान हन्ड्रेड एबभ दिइराखेको पाइन्छ इ कमर्स एफिलिएटहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सो एफिलिएट गरेर पनि तपाईँलाई पनि तपाईँले चाहिँ टेन ट्वेन्टी थाउजन्डको एफिलिएट गरेर पनि तपाईँले चाहिँ टेन ट्वेन्टी थाउजन्डको चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्नका लागि चाहिँ खासै तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि गाह्रो छैन राइट सो यो रिलेट तपाईँले काम गरेर पनि तपाईँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ फोर्थ राइट सो अब एसपिसीमा five five last but not least five income तपाईँले चाहिँ एसबिसीबाट गर्न सक्ने भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट टु इन्भेस्ट तपाईँलाई एसबिसीमा तपाईँले चाहिँ इन्भेस्टिङसँग रिलेट कोर्सेसहरू चाहिँ हाम्रो तत्काललाई हामीसँग स्टक मार्केट मात्र छ अब फ्युचरमा हामी विभिन्न कोर्सेसहरू तपाईँलाई दि दिन्छौँ नै डेफिनेटली इन्भेस्टिङ गाइडेन्सहरू तपाईँलाई दिँदै जान्छौँ सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इन जुन माथिको प्रोजेक्ट्सहरूबाट मात्र तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्नुभयो भने मा मात्र पनि स्मल अमाउन्टको इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त सुरु गर्न सक्नुहुन्छ just like stock market right so यो यो प्रकारको थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्रामहरू छन् राइट तपाईँलाई हामी गाइडेन्स दिन्छौँ राइट त्यो स्टेप्स तपाईँले फलो गर्दै जानुहोस् राइट यसको विभिन्न तपाईँको चाहिँ कोचिङ भेन्टरिङ स्टेप्सहरू छन् राइट रेकर्डिङ तपाईँको चाहिँ weekly coaching right monthly coaching यो किसिमको कोचिङहरू तपाईँले लिएर राइट फर्दर फ्युचरमा एज अ के त इन्भेस्टरको रूपमा चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ तत्काललाई तपाईँले स्टकबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भने अब फ्युचरमा थुप्रै कुराहरू आउँदैछ राइट कमोडिटी सेक्टरमा काम गर्नुहोस् राइट तपाईँको अलिकति तपाईँसँग बजेट छ भने रियल इस्टेट सेक्टरमा तपाईँले काम गर्नुहोस् राइट सो अलिकति तपाईँको चाहिँ अन्य अन्य सेक्टरहरू जस्तो अन्य सेक्टरहरू तपाईँ अन्य सेक्टरहरूमा पनि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक तपाईँको चाहिँ यो एनएफटी मेटाभर्स क्रिप्टो यो लगायतको कुराहरू पनि अब बिस्तारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउँदैछ भविष्यमा होप गरौँ अहिले नै त हामी जबसम्म लिगल हुँदैन यो कुराहरू तपाईँलाई सिकाउँदैनौँ सेयर गर्दैनौँ सो यो कुराहरू चाहिँ आइसके पछाडि यो प्लेटफर्म्सहरूमा पनि हामी के गर्न सक्छौँ त काम गर्न सक्छौँ यो प्लेटफर्महरूमा पनि हामी काम गर्न सक्छौँ so those are the five ways to make money from SBC right so एसबिसीले यही पाँचवटा इन्कम टाइप्सहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिँदै आइराखेको छ यो पाँचवटा स्टेप्समा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभयो भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो तपाईँलाई दुईवटा क्वेसन्स मलाई लाग्छ तपाईँले क्लियरली बुझ्नुभयो होला नम्बर वान तपाईँ एसबिसी भइसके पछाडि सुरुमा वान टु फाइभ मन्थ के गर्ने सेकेन्डमा तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड स्टेप्स कसरी चाल्ने राइट तपाईँ लर्निङ गर्नुहुन्छ विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरू विभिन्न स्किल्स ट्रेनिङ माथिमा चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेभलप गर्नुहुन्छ आफूलाई ग्रो गर्नुहुन्छ ग्रुम गर्नुहुन्छ देन आफ्टर कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्न गर्ने पैसा कमाउने so those are the five steps so हामी नेक्स्ट सिरिजमा तपाईँहरूलाई नेक्स्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण सिरिज तपाईँहरूलाई सिकाउनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि see you in the next series thank you so much everyone thank you